Eh, Enes viene a un club que, está en la máxima categoría del fútbol español. Vienes a un club que tiene un gran objetivo que es eh, seguir, en, seguir en la élite. Ya nos hemos enfrentado, algo nos conoces. Eh, y nuestra ilusión es cada mañana crecer y, estamos convencidos que con tu juventud, con tus ganas, con tu fútbol, pues todo eso lo, lo vamos a conseguir. Siempre hay una competición que siempre lucharé, daré todo lo que pueda, haré lo mejor que pueda y para, para apoyar al equipo, para seguir creciendo juntos. Estoy contento de estar aquí en España. Claro, no es fácil eh, como estar, cambiar la cultura un país y el idioma. Yo sé, yo sé turco, yo sé inglés, puedo hablarlos perfectamente, pero todavía tengo un problemilla con el con el, idioma, con el castellano, pero poco a poco lo estoy aprendiendo, pero estoy contento de estar aquí en, España. Y en el Villarreal eh, tenemos dos delanteros, eh, jugábamos como de dos delanteros y ahora este estilo que tengo, que tendré aquí en, en Levante, estoy acostumbrado más a este estilo por supuesto que estoy preparado, que he jugado muchos partidos en el Villarreal y creo que estoy preparado para comenzar a jugar con el, eh, equipo y conocer a mis compañeros. Estoy preparado para luchar. Era, era un partido muy difícil, eh, levantéis Levante un buen equipo y luchar contra ellos no era fácil y la pasión y la agresividad eh, me gustó sinceramente.